イルハート挽回プロジェクトはいはいはいというわけであなたの心にイルハートというわけでコンパイルハート非公式バーチャル YouTuber のイルハートですこれ久しぶりに言った気がしますはいまあともかくね今回はイルハートをえっ、ー、と挽回 こう言葉使っていいんですか苦しいはいえっ、ー、とイルハートの人気を、えー、挽回するために今回はねイルハートの今後をイルハートと決めていこうという企画になっております待ってイルハートの人気を挽回するために今回はイルハートの今後をイルハートと俺さまたまたさ なんか魂入れ替えみたいなさなんかそういうさなんかなぜか毎週変わるイルハートの声とかさそれを最終的にサモハートの格好で全部ごまかそうとするみたいなさいやでもでもでもなんかなんかあったじゃないですかあのイルハートのあのー、10個の目標みたいな やっていけばいいんじゃないですかなんかちょっとずつさなんかクリア成功してるやつもあるんですさそれにいいんじゃないんですか <laughs> お前がそれ言っちゃダメだろご存知ない方への説明としてイルハートは以前記念すべき2回目の時イルハート10個の目標という試練を抱えていたのだがいかんせん毎週変なことばかりしていたこともありすっ かり忘れていたのだったで今回仕切り直しにその目標を一新しようということですねいやしかし2回目の私は可愛いですね <laughs> なんでこんなさ変わり果てた姿に <laughs> なってしまったんだろううんともかくね今回はそんなイルハートの新しい目標を考えていきたいと思います ルハートからの目標も提案 <laughs> えっと、えー、っとね、うーん。あ、あ、あ、あれだよあの、あの、あのね、あのね、なんかね、最終的には、あの、タピオカ屋さんとか、お店をね、やってみたいんですよなんか、クレープとかもさ、一緒に売ってさ、イルハートはいつでも食べ放題みたいな文化祭いいじゃんイルハート だよなんかお化け屋敷ありクレープありチョコバナナあり金魚すくいありいやこれ責任者がティッシュ配ったらいいんだよ <laughs> スタッフの意見もあってイルハート村を作る違う違う違う違う違う違うなんか4コマのサイトみたいですでも多分あれだよねイルハート村を作る VTuber 初の政治家お稲荷さん何なの 何なのマジでろくなものがないしかもさ最後のさお稲荷さんいつ何って感じじゃんえ何食べ物じゃん <laughs> どういう気持ちで考えたのそしてこれを目標に掲げたとして何をやっていくつもりなのいやせめてさこう VVV っていうのに出るとかさそういうのもさ目標だよね きやでイルハートいいこと思いついたこれだこれだイルハートの目標はイルハートのゲームを出すことでどうですかイルハートがね主役のゲームを PS4 とかそういうのにガチで出すんですよこうなんかネプちゃんみたいな RPG とかアクションとかこう本格的なやつ 主題歌はイルハートとかイマジナリーちゃんにしてあのフルボイスでこう歌ったり踊ったりしちゃうんですよでシナリオもさすごい感動的でさこう最後イルハートとかイマジナリーちゃんがボロボロになってもみんなのために頑張ってママを救ったり責任者を倒したりするのそれでそれで最後にイルハートの曲をバックにイルハートがこう言うんですよみんなの心に イルハートがいる限りこの世界は平和だよ言えねえよなんでいつもバッドエンドに行くのよえでもそれもそれこれさこれ悪くないんじゃないですかこうみんなで作るイルハートのゲームみたいなでしょででででででででで最終的にはさ責任者にプロモーションでティッシュを配ってもらうわけよ こうイルハートもティッシュを配ってみんなさイルハートのところにしか来ないの <laughs> でででで行ってやるんですよあれ責任者さんイルハートの方がティッシュ配るのうまいですねっていいこれいいはいまああのねということで今最終的な目標はさておきね今後はねあのまず一歩目としてイルハートのゲーム を目標にね頑張っていくことにしたいと思いますいや今後もさそういうゲームをね作るためにいろいろ頑張っていきましょうというのを軸にイルハートをうんセカンドシーズンやっていきますよ頑張りますティッシュ配り楽しみイエーイうーとイルハートが今年のお正月にえっと まず、元旦に牛丼を食べました。で、2日目に、すき焼きを食べまして、3日目にハンバーグを食べまして、4日目になんかでっかいモンブランのケーキを食べました。で、2日目は、忘れた。 <laughs> でも、なんか、あの日、あの、あのね、すき焼き食べた日はね、家から一歩も出なかったんですよ 家から一歩も出ずにもうなんか逆に規則正しく起きて9時ぐらいに。で朝の10時から夜の12時半ぐらいまでずーっとの単行本読んでたいやなんかさやっぱ単行本で見ると話がつながってて面白いですねっていうのは <laughs> 何あまりにも一般的すぎる答えを言ってしまったんだけどなんかさやっぱ単行本とか 月刊週刊とかの漫画ってさ1話ずつとか1巻ずつになるとさちょっと忘れちゃうところとかもあるじゃないそれをさこう一気にこう10巻分とか20巻分とかずらーって読めるのはね贅沢だなって思いましたそんな感じですかねご飯美味しかったよバイバイ